Yeah, huh. Das ist eine Voliere an einem kleinen Stadtpark, der sich dahinter befindet. Ja, Park kann es schlecht sagen, ist eher so ein Platz, wo man sich halt mal gemütlich hinsetzen kann. Mit dem kleinen Springbrunnen, der aber jetzt aus ist. Was haben wir Hunde auf dem Spielplatz zu suchen? Yes. Y le pegué dos tirones, Welche hier? Der Papa will was. Lass mich! Komm weiter her. Bisschen weiter her. Stopp! Stopp! Bleib! Stopp! Rino! Stopp und stehen bleiben. Nochmal! Schau mir mal an. Sag, mal, Rino. Rino, stell dich mal bitte richtig hin. Sag mal. Rino. Rino, Rino. Who the fuck is Rino? Lauter. Muss ich dorthin? Auch hier in Spanien gibt es den Toten Sonntag am ersten, äh, äh den Tag der Toten diese Totentag oder wie man das immer nennen mag, so wie in Deutschland auch der 1. November für viele ein Feiertag ist. Und man versucht jetzt hier gerade durch die Gitter vor einem Schaufenster was zu erkennen. Oh, Mutters Arsch im Bild, geil.